a gente vai fazer assim, ó, do Arcade Games, que é o oficial do Alan Becker, né? Então, gente, o launcher que eu tô usando pra eu poder, é, pra eu poder fazer esses vídeos é o Xbox Game, é, Game Bar. E aqui vocês sabem aquele... Aqui, é, vocês sabem o seu... É, vocês sabem, então, esse Xbox aí, Game Bar, é da Microsoft, que já vem instalado no seu computador. Mas é muito irritante, porque você... você mais pra, é muito irritante, você precisa habilitar um negócio, né, pra você poder mostrar uma, a sua câmera, dos, a sua webcam pra mostrar no seu no, é, para mostrar, para ficar visível no seu, é, na sua gravação. E eu já tentei isso e não funcionou. Então bota lá. Hum, é, estamos levando várias coisas. Uma blusa eu, também uma blusa, eu também, uma blusa de fogo e uma blusa da... Ah, ai, acho que eu falei errado. Isso, ai. Então vamos lá. lá. Hum, estou consertando meu... Que foi, amarelo? Estou consertando meu... Meu... Uhul! Classic Art. Card. Vamos lá. É o primeiro. Pai. Pai. Aê. Fine. Pac-Man. É, isso. Pine. Pine. Ah. Ei. É. Toma, toma, toma. Isso, isso, isso, isso. Ai. É melhor eu ir logo. Ai não, madeira. Vamos selecionar esse jogo, Pong. Pong. Ah! Que tal nesse? Toma! Toma! Hum. Ah, ai! Nossa, que que é isso? Hum, tá ficando difícil. Vou trocar de jogo. Hum. Ah, <gasps> uau! que que eu sou? Aham, tá. Vou subir aqui e vou clicar aqui. Isso! Vamos fugir dos fantasmas. Hum. Sai. Ai, não. Ah. Ah. <gasps> O nosso fliperama. desculpa. É, desculpe pelo... Deixa eu pular aqui o anúncio. Não. Ai, tome cuidado com o rosa. O azul. Ai, pega aquela bolinha. Ah, toma. preso. Vai, vai, vai. Au. Parece é que conseguimos. Ai, abaixa. Vem aqui pegar a gente. Ah, ah, ah. Vem aqui pegar a gente. Toma. Ah, <laughs> Ai, tem os bichinhos. Ah! Ei! Hum. Eu, eu vou ir lá derrotar ele. Eu, preciso, eu só preciso... Eu só preciso me escapar desses negócios brancos. Vai, vai, vai, vai, vai! Eu preciso... Esse, da, esse daqui é o mar, né? Ele é mais difícil. Vai, vai, vai. Estamos chegando. Chegamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, tá tendo uma chuva, eu acho. Tomara que nós conseguimos. Está, conseguimos, agora estamos no Tetris. Au. Não. Ai. Ai. Tá ficando mais difícil. Vamos salvar o verde. O verde tá ficando... Ai, gente. Me ajuda. Isso. Ai. Não, cara. Mario, não. Ah. Ah. O bloco do Tetris. Volta tá aqui, volta tá aqui. Ah! ah! Ai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas espera pra que esse pão. Isso. Conseguimos. Não! Vamos salvar. Vamos salvar ela. Mata, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Aê! combater, nós, nós precisamos combater, nós precisamos combater. Toma isso, moleque, toma isso. Ah, toma. Ai. Ah. Vamos matar o Pac-Man. Não, ele come. Toma. Nossa, isso é muito, isso é muito, isso é muito. Ai, ufa. Só volta a princesa. Não, os bichinhos. Ai, ai, corre. As peças do Tetris. Não, não! Não vai por aí! Os bichinhos estão querendo vir pra cá! Não, não, não, não, não! Não, e não, está ficando mais difícil do que eu pensava! Não, não, não, não, não! Tá, Vamos lá. Não, gente, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, desculpa, desculpa. Ai, ai, ai, água, água. Hum. Hã? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Hã? Dó, cara. Hum. É sério isso? Obrigado. Ei, ei, ei, ei. Hum, vou, é melhor a gente... Hum, isso tá muito bom. Ah! Hum, isso... Oi! Bom, vamos lá, deixa eu programar. Vamos lá, vamos lá. Fica aí, vamos jogar todos. Ah, ah eu... Hum. seu like, se inscreva nesse canal e não esqueça de deixar, não esqueça de ativar o sininho. Então, valeu!